वेलकम फ्रेंड देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि कंपनी अगर बनाते हैं कंपनी मान लीजिए ये बनी हुई है कोई वाउचर में एंट्री नहीं हुई ये सूरज तिवारी नाम से कंपनी इन्होंने बनाई है ना तो इसमें अगर कोई गलती हो गई जैसे स्टेट चूज करते समय गलती हो गई नेम लिखते समय गलती हो गई कंपनी का नाम लिख दिया तो गलती हो गई इन सब में अगर कहीं आपको गलती लगती है तो आपको कहाँ जा करके और उसे सुधार करना चाहिए स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं देखिए जब भी गलती होती है तो सीधा कहाँ आ जाते हैं सीधा आ जाते हैं अल्टर पर अब ये अल्टर पर आते हैं तो यहाँ कंपनी की बात हम नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन नहीं है ऊपर चेंज कंपनी पर जा सकते हैं लेकिन सही तरीका क्या है यहाँ पर ये जो पट्टी सी बनी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है एफ टू डी फिर यहाँ लिखा हुआ है एफ थ्री कंपनी तो बस यहीं पर आपको जाना है और इस पर क्लिक कर देना है या आप शॉर्टकट की एफ थ्री का भी यूज कर सकते हैं तो एफ थ्री जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है अल्टर कंपनी तो बस आपको अल्टर कंपनी पे चले जाना है कुछ इस तरीके से अब आगे अल्टर कंपनी पर यहाँ पर अगर आपको स्टेट बदलना है नाम बदलना है जो भी करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं इजिली जैसे मान लीजिए गुजरात रखना है स्टेट आप गुजरात रख सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है इसी तरीके से आपको करना है अगर आप फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर की डेट बदलना चाहते हैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो यहाँ पर अल्टर में जाना होगा ये वाला अल्टर नहीं जो कि गेटवे ऑफ टैली पे दिखता है आपको आपको F3 प्रेस करके जाना होगा जब भी कंपनी में चेंजेस करने हैं तो यहीं से आपको चेंज करना होगा ये बात याद रहेगी ओके ठीक है